World, benvenuti in questo nuovo video. Anzitutto volevo approfittare per ringraziarvi di tutti gli apprezzamenti che avete fatto al mio ultimo video che è quello sul paranormale e eh, in particolare volevo ringraziare le persone che sia in pubblico sia in privato mi hanno mandato le loro storie quindi vi annuncio che eh, ci sarà nel 2018 oramai eh, un video con le vostre storie paranormali e probabilmente a seconda della durata anche quelle mie ma ma veniamo al tema del video veniamo al tema del video perché io ho amici che mi viziano ho amici che mi viziano e questo è un nuovo video di spacchettamento anche se sicuramente in qualche modo l'avrete letto ho capito non so ancora come si parlerà perché Ambra mi ha fatto un altro regalo purtroppo <laughs> le confezioni delle poste sono, sono una cosa inaccessibile però un effetto sorpresa cioè perché io non so ancora cosa c'è dentro e eh, lei mi ha chiesto di vedere la reazione carambra stai per vedere la mia reazione allora questo cos'è? oh mio dio <laughs> incrustata la busta In che stata è la busta la busta è super stracciata ce la farò da qui vedremo vabbè non vi posso leggere cosa mi è scritto sulla busta perché fa ridere ma è un po' sconcia YouTube me la censura bravo di carta allora No, vabbè, allora vediamo se riesco a strappare la busta, ma già, già ho intravisto, è eh, che lo volevo far vedere anche a voi, capito ragazzi? ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, la busta si è strappata. Cioè. Bianco e nero i miei colori preferiti accostati. È la maglietta dei doni della morte, raga. Ora io non lo so cosa vi farò vedere con le mie magliette di cose, però... Sì, non fate caso del fatto che carico terra, però io voglio fare un pochettino mentino economico. Voilà. Tra l'altro sono super contento che non ci sia l'unico simbolino di Harry Potter che non sopporto, che è proprio quello del 2009, ma semplice. Una scritta neutra come piacciono a me senza messaggi più o meno chiari purtroppo nel primo episodio quindi ti annuncio ufficialmente Carambra se hai indovinato hai imbeccato qualcosa che non avevo assolutamente anche perché le mie magliette te le ho mandate a modi di esempio grazie grazie, spero che l'emozione si sia vista il più possibile. Prima o poi, prima o poi lo farò anch'io, non ti dirò quando, ti dirò semplicemente <laughs> che un giorno dovrai aspettarti la roba a casa, ma non lo so quando. Oddio, roba è ambigua non, non, non sto dicendo cose strane, sto dicendo cose legalissime. E, e nulla sono mm, veramente contento perché questa cosa arriva dopo una giornatina quella di ieri che lasciamo perdere e spero che questo breve video vi sia piaciuto anche se non siete tutti quanti Potterheads io come al solito vi lascio nuovamente il canale di Ambra casomai questo fosse passato nel precedente video spacchetto vi lascerò anche quello peraltro e e noi ci vediamo al prossimo video che non so ancora eh, quando sarà e quale sarà perché devo decidere se eh, entrare subito in pausa natalizia oppure no ma forse un altro video ci scappa vediamo vediamo intanto andatevi a vedere il video paranormale se avete già visto il video spacchettamento e noi ci vediamo presto comunque presto ciao